Poddaj się! Poddajcie się! Koniec z wami! Poddaję się! Ręce w górę! Wyżej! Wysoko już! Ja niewinny! Pilnuj go! Słuchaj, ja tu reprezentuję władzę! Nie róbcie nic, a wam się też nic nie stanie! Koniec z tobą! Który wydaje rozkazy? Ja. No, ale naprawdę jestem niewinny. Ja ile mówię, wszystko wam powiem. Czekaliśmy na łącznika u Paszki. Nie, zła, nie doczekaliśmy. Ale ja nie mam nic wspólnego. Nazwisko twoje! Major Wiśniewski. Szef Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeszcze raz, mam rodzinę, mam dzieci. Oni też mieli. Ale ja już nie będę z wami. Będę z wami. Nie będziesz, nie będziesz. Odprowadzi to kapitana Rasa. No, idziemy.